Pagi ini saya merasa sangat bersemangat untuk berlatih. Kemudian saya membuka YouTube untuk menonton gitaris idola saya. Wow, wow, wow. Lalu saya memperhatikan ilmu yang saya dapatkan.